Chickadole, bibbidi bobbidi people. Put them together and what have you got? bibbidi bobbidi people. 生存，你要的像笑话般的太像我一样，就刚好对爱的人，接吻要深，拥抱要趁白天。 八点。